Mae'n gallu bod yn anodd dod o hyd i weithwyr sydd ar sgiliau cywir. Ond mae ffordd arall. Ffordd ddoethach. Newch ddewis doeth a recrwtiwch Brentis. Gatwch chi greu cyflenwad o ddoniau ffres, meithrin gweithlu brwd a medrus, a diogelu dyfodol eich busnes. Newch ddewis doeth. Chwiliwch Prentisiaethau Cymru neu ffoniwch dim tair mil, chwech dim tair mil.